poi ancora no poi bravo Okay. Yes. Ok. Quant'è in tutto? Dovrebbe essere 20. 20. Me lo vuoi confermare che